E aí, salve galerinha do YouTube, que está falando com vocês aqui é o Pepe. Vocês estão vindo para mais um vídeo. Dessa vez estou trazendo um novo vídeo aqui de Fortnite aqui para vocês. E eu comprei, galera, essas duas é, skins aqui, né, que é o atacante azul e o efeito azul. Então vamos lá, vamos testar essa skin aqui mesmo. Uh, se inscreve no canal aí, beleza? Para mais vídeos, você estava me pedindo vídeo de GTA V, então eu vou trazer GTA V aqui no canal, beleza? Então vamos lá, vamos testar essa skin. Antes de começar, se inscreve no canal aí, já dá o like, compartilha para todos os seus amigos aí, galera. Então vamos lá então. Começando aqui, ó, uma partidinha. Pegado. Tá só para brincar mesmo. Vamos lá. Olha só como é que é essa skin. Hum, acho que não dá nada. Tem até a mulherzinha azul, ó. Tá ligado? Ainda ganhei esse aqui. <laughs> Vamos lá então. Eu não sei onde a gente vai cair, velho. Não sei. Bom. Eu cair aqui. Olha só como é que é, velho não é dos melhores, assim, né? Mas pelo menos né, ganhamos uma skin. Ah, vai cair um cara ali junto com a gente, então eu vou não. Hum, caiu pra lá. O cara então aqui, ó. Bom, não tem ninguém aqui, né? Só tem um carinha. Vamos lá então. Destacar é todo mundo aqui. É. já achamos um baú aqui já. Bosque gordo. Opa, olha só. É azul ainda, galera. Vamos lá, então. Outro baú. Uhum. Deixa eu tomar logo isso aqui. Olha, Opa, tem baú aqui. Vamos lá. Baú aqui, baú aqui. Boa, galera. Eu só ganhei. Ganhei. <laughs> Beleza. Vou tomar isso aqui. Vê, minhas configurações tá muito estranho, velho. Olha isso aqui, velho. Tá muito estranho, tá ligado? Hum. Vamos lá então. É, recolher as coisas aqui antes de ir pra cima, tá ligado? Mas isso vai tá muito ruim essa configuração, tá ligado? Mas sem choro, vamos lá. Não, não tem coisa que eu gosto aqui. Bomba não. Até não tiroteio aqui. Vamos destruir aqui. E já vamos pra lá já. pegar mais as configurações. Aqui é eu fiquei muito tempo sem jogar Fortnite. Então. É. Muito tempo sem jogar, então já perdi até as manhas já. Tá ligado, mano? What the fuck? Que é isso aqui, velho? É um sofá aqui, galera. <laughs> Vamos lá, então. Eu queria tanto achar um lhama, mano. Mas acho que não vou achar, não. Tá ligado? Ah é, esqueci galera, caso vocês queiram jogar comigo, meu nick tá aí, mod underline btx3 Beleza, aí joga comigo Olha aqui cara Ah, eu tô pegando a mãe tô pegando a mãe tô pegando a mãe Opa que é aquilo ali tá brilhando, hein? Não, é não quero isso aqui não. chegando. Eita, então, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Vou sair matando geral. Vamos lá então, vamos lá então. Vai, vai, não vai dar aqui não. Ai, tá chegando na gente, tá chegando na gente, tá chegando na gente. Vamos lá. Acho que essa partida nós perde, mas perder... Perdemos. Eu só vim aqui só pra testar a skin aqui, beleza? Skin nova. Eu gostei muito dessa skin aqui, galera, ó. Eu comprei ela na PS Plus, então ativei aqui a Plus por dois dias. E fui lá e comprei, tá ligado? E tô testando aqui pra, com vocês. Junto. Que é isso? Ah, alça delta. Vamos lá, time. Não vamos perder, vamos ganhar. vamos ganhar. Aí, galera. É... Nessa nova atualização, não pode usar reload. Como assim reload? Lembra quando você tinha tipo duas escorpetas Aí você fazia reload? Não pode se você fazer isso aí carregar por um segundo, assim, tá ligado? Tipo nerf, assim. Vamos lá então, vamos lá então. Já vou equipar aqui. eu não gosto de ficar falando muito, mas vamos lá. Everybody, everybody, everybody. Up. Vamos lá, vamos lá então, vamos lá então. Sai matando todo mundo aqui. galera, ó. Que isso, clã? vou ficar morrendo não, gente. <laughs> Olha como é que nós é muito mongoloide. Bom, essa que foi nerfada, então você dá 30 de dano. Tem que dar 4 disparos nela. Pra matar alguém. Vamos lá então. Será que nós matamos alguém, galera? Bom, já mocaram as coisas que tinha aqui já, né? Vamos lá, será que não mata? Será que não mata? Bem. Mandando matar. Eita. Vamos lá. Ai, ai. Vou ficar só aqui, só em reserva. Bom, não matamos ninguém, tá? Mas, vamos lá. Pô, eu vou cair fora daqui. Não vai dar muito certo a gente ficar aqui não. Né? as configurações são muito horríveis, mano, sério. Saber que eu fui que mexer nas configurações. Bora ver o que tem aqui, bora ver o que tem aqui, bora ver o que tem aqui. Opa, olha só essa arma aqui. Olha só, que nós pegamos, galera. Agora nós vamos sair matando. Opa, Ah, tá difícil, galera, te matar. Véi, sério, as configurações aqui tá horrível, galera. Sério, velho. Nunca vi configurações assim, mano. Tá muito ruim as configurações. Ai, galera, morremos. <laughs> Oi. Mas eu só queria testar a skin, então. Então é isso aí, beleza? Se inscreve no canal aí. Eu passei 25 likes aqui nesse vídeo. Tô com outro vídeo e que aconteceu. quantos likes estão bugando. Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, dá um like aí. Se vocês quiserem jogar comigo, link aí, mod underline BTX3 aí. Então é isso, galera. Tô muito tempo sem jogar Fortnite, então minha configuração tá ruim, eu vou ter que arrumar. Então é isso. Então falou, um grande abraço e até mais. Deixa eu só vim aqui Beleza, Alô aí, galera. E vamos esperar o nosso time matar pra ganharmos, né? Ih, parceiro, morreu. Ih, morreu também. oh, <laughs> sobrou um aqui, velho, no nosso time. Ah. Bom, mas... Assim, vamos lá, <laughs> ganhar, vamos ganhar em primeiro. Beleza, eu não matei ninguém, mas eu vou treinar bastante aqui no Fortnite para trazer um conteúdo bacana. Então, ganhamos aí. Beleza? Não matando ninguém porque minhas configurações estavam ruins, por isso que eu precisei arrumar. Vamos ganhar, galera, vamos ganhar. Então é isso aí, eu vou trazer gameplay de GTA V, que vocês estão me pedindo tanto pra trazer gameplay de GTA. Então eu vou trazer gameplay de GTA pra vocês no canal, beleza? Eu tô demorando tanto aí, velho. Olha, só matar um cara. Nice, maluco. Nice. Só mais um, só mais um, só mais um. Só mais um aí pra ganhar. Vou dar gameplay de GTA V pra vocês mesmo. Próximo vídeo aí, aguarde. GTA V aí, modo história pra vocês. Vocês me pediram tanto. Vamos lá então. Cadê esse cara, velho? Morreu. Aí daria. Beleza, galera. É isso do jogo aqui. Então é isso, galera falou. Até mais e fui.